Кто-то не знал, Я сказал, делаю. Смотри, что тут стоит. Thank you. Давай, чек не <laughs> Obrigado, لك يعني مجرد بلدان ايوه ركز على الدواء Ah, 对， <laughs> 太恐怖了。来来来，来，你来吹几大片看看。哈哈哈哈哈！你跑快点。 Мама! 저기가 오면 안 되잖아, 우리. 네. 내 아침이. Coach. Hi, you are watching top fun videos. In this channel you can find a lot of fun. Like this video if it make you laugh. Please write and comment which episode made you laugh the most. Don't forget subscribe. Watch my other videos, all of my TikTok, Facebook, Instagram and Twitter. Links are the description under the video. Good luck!